ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତେଜିଲା ବିବାଦ ବିବାଦ ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ କୁଳିହଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହର ନିକଟରେ ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୁଳିହଣା ବ୍ଲକର ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ହୋଇ ଗ୍ରାମଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ନୂଆ ଗାଁଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ କୁଳିଗଣା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କେହି ଅଧିକାରୀ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମନୋହରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସହର ନିକଟରେ ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ କରିଦେଇଥିଲେ ସେଠି ଗାଙ୍ଗରାଜର ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଥିଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆସି ଦଶ ମିନିଟ୍ ହେଲା ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସେ କଙ୍କଡ଼ାଶୋଳ କଙ୍କଡ଼ାଶଳ ଲୋକମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତେଣୁ କଙ୍କଡ଼ାଶଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେଉଁଟା ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ କୁଳିଅଣା ଥାନାରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଥାଇକି କରିନାହାନ୍ତି ତ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ନ ଥାଇକି କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ମାରି ପିଟିକିରି କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜର୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜର୍ଡ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭେରି ସିଭିଅର୍ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପୁଲିସ ମାନେ ନେଇକିରି ଗଲେ যে আমি কৌছু যদি বি ডিস্ট্রিব্যুট লা তো সে আসিকি বসিকি কথাবার্তা হয়েকি শান্তি শৃঙ্খলার করে পারিথাতে ঘর মানে যেমি ঘরে কেই নাই আসিকি চোর করা সেইভাবে কাণ্ড সে ভিআইকি যাই ସାନସୌରୀ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାସୁର ଆଉ ମାଛ କାନ୍ଦଣା ଆଉ ସେଇ ପାଖରେ ଯେତେ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ହଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଁଲେ ତ ହେବନି କୋର୍ଟ ତ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ହେଇସାରିଛି ଲେଆଉଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ହଁ आमे एते दिन ए घरटा हेई पारुनी माने प्रशासन भी देखु नांती केमती देखु चंती सखाळु किरी ए सब घटना हलानी ए पर्यंत आसी किरी पुलिस पहुंची ना दृढ़र दृढ़ कार्यानुष्ठान से मान को पई आउ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो कोर्ट पर्यंत जीवा पई पडची जाऊ किंतु काम हो पंचायत घर एठी हो आ पुलिस प्रशासन समस्तकर उपस्थिति रे हो गोटे सही रास्ता रे मयूरभंज जिलापाल ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଖବର ପାଇ ଏକ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ନୂଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କହିଥିଲେ ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିବାରୁ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଦର ଏଚ୍ପିଓ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଏସ୍ଡିପିଓ କୁଳିଗଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର